Yeah, yeah. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Banda my niggas, let's go. Beat yo, beat ni Lead. Nigga lights tuna bleed. Bleed. Kono juu ka uko na sisi. Ama ni polisi. Polisi. Beat yo, beat ni Lead. Nigga lights tuna bleed. Bleed. Kono juu ka uko na sisi amani ni karao mimi naleta hit kwenye streets, streets. nikistandi na vidu na sit down bado nina speed kwenye beat beat I be the talk of the town down mstari ziko fiti ni mambicho ndicho hapa tuna fly bila visa visa visa tutaki sima vita, vita cheki tunapiga tu mapita mi sipendi karao napenda matao napenda kuchenga nifunge mabao naleta mabeta utakunywa kibao na ni nani anateta si umekuja na wao mimi ni mwao, funga mlango. Kama ni vitu vifiti ninazo, hizi zinaweza fanya unacheki mawazo unacheki mawazo Wivyo mimi nani ni Legalize ndio tuna bleed Bleed Kono juu kau kuna sisi Ama ni polisi Wivyo mimi nani ni Legalize ndio tuna bleed Bleed Kono juu kau kuna sisi Ama ni karasi Polisi Vile ufanya mina easy Like a cruise 27 seas ina put my mind at ease kwa bedroom a beast on the leash kama mi na kuteach highest grade na miriz nikikuban lazima usneeze Usneeze. no pressure madhewe just ease, just ease. habi kufanyia justice. ease ama utahema upate two stitch mastain tu ni kaza wiz no sticks mazee no no seeds kwa bedroom a beast on the leash on the leash kama diticha na kuteach na highest grade in na miriz video ni nani ni ndio tuna bleed. Bleed. Kono juu kau uko na sisi ama ni polisi video mimi na ninyi legalize ndio tuna bleed. Kono juu kau uko na sisi ama ni polisi polisi